drama Korea High Class telah menayangkan dua episode pertamanya. Drama Makjang ini secara garis besar menceritakan kisah Song Yeowul adalah seorang pengacara sukses yang kehilangan hidupnya setelah dituduh sebagai pembunuh suaminya yang bernama Ahn Ji-yong. Setelah kematian Ahn Ji-yong suaminya, Song Yeowul akhirnya memutuskan untuk pindah ke Pulau Jeju untuk memulai kehidupan baru. Song Yeowul memutuskan pindah ke Pulau Jeju setelah putranya Ahn Yi-chan terkena kasus bullying di sekolah lamanya. Selain itu Song Yeowul hanya memiliki sebuah rumah di Pulau Jeju satu-satunya peninggalan suaminya setelah semua asetnya ditahan. Sebelum kematiannya Ahn Ji Yong terkena kasus penggelapan dana, namun akhirnya meninggal di tengah laut dan jasadnya tak ditemukan sama sekali. Song Yeowul adalah satu-satunya orang yang bersama dengan Ahn Ji Yong saat itu. Itulah kenapa Song Yeowul dicurigai sebagai pembunuh Ahn Ji Yong berniat untuk memulai hidup baru di Pulau Jeju, namun siapa sangka banyak hal yang janggal dialaminya dan banyak misteri yang mulai terjadi. Pada hari pertama Ahn Yi Chan bersekolah, Song Yeowul telah menemukan anaknya terperangkap di dalam sebuah loker. Tak hanya itu, di kaca depan loker tersebut juga terlihat tulisan selamat datang. Selanjutnya Song Yeowul pergi membawa anaknya dan bertemu dengan Huan Nayun yang akhirnya membantunya karena kunci mobil Song Yeowul hilang. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk berteman dan menjadi sahabat, karena tak ada satu orang pun yang mau berteman dengan Song Yeowul. Terlebih Nam Ji Sun dan Cha Do Yang yang merasa dikalahkan oleh Song Yeowul karena anaknya bisa diterima dengan mudah di sekolah internasional di Pulau Jeju tersebut. Semenjak saat itu Nam Ji Sun secara diam-diam menganggap Song Yeowul sebagai musuhnya. Kemudian di akhir episode Song Yeowul mendapat kiriman bunga dari orang tak dikenal dan tak lama ada seseorang yang mengirim pesan ke HP yang dia temukan di rumah peninggalan suaminya tersebut. Pesan itu berkata, Aku selalu mengawasimu. Setelah itu Song Yeowul tersadar jika Cada yang adalah orang yang bisa dicurigai telah mengunci putranya Ahan Yi Chan di loker karena dia menemukan jepit rambut milik Cada yang di lokasi kejadian. Ditambah lagi Ahan Yi Chan melihat Cadayang yang sedang berselingkuh dengan seorang pria di toilet. Episode 1 dan 2 telah meninggalkan banyak misteri dan teka-teki tentang apa yang terjadi sebenarnya. Apakah Song Yeowul memang benar-benar membunuh suaminya, atau apakah Song Yeowul sengaja dijebak oleh seseorang untuk pergi ke Pulau Jeju tersebut? Lantas siapakah yang mengurung Ahan Yi di dalam loker?